Asi všichni znáte Discord, ale pokud tu je někdo, kdo Discord vůbec nezná, tak se vám to pokusím v pár sekundách vysvětlit. Discord je komunikační platforma, která je alternativou Skypeu, Teamspeaku a ostatních podobných služeb. Nabízí možnosti jako jsou například různý boti, voice chat a tak dále. Discord byl založen Jasonem Citronem a byl zveřejněn v březnu 2015. Ale přesuneme se na úplný začátek a podíváme se, jak to všechno začalo. 17. února 2009 založil Jason Citron herní platformu OpenFaint, která byla vytvořena na mobilní zařízení iPhone a Android. Tato platforma nabízela věci jako jsou žebříčky, virtuální měny a různé achievementy. V roce 2011 byla společnost OpenFaint prodána japonské mobilní herní společnosti GRI za 104 milionů dolarů. Citron poté tyto peníze použil na zřízení herního vývojového studia Hammer and Chisel. První hra Hammer and Chisel studia se jmenovala Fates Forever, což byla hra vytvořená na tablety, soustředěná kolem stylu online bitevní arény pro více hráčů. Citron udělal skvělou složitou hru. Tato hra však nebyla příliš úspěšná, ale inspirovala Citrona k vytvoření Discordu. Inspirovala ho problematika současných Voice over IP voleb, které byly k dispozici. Voice over IP je technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů. Pokud to nechápete, tak si to můžete vyhledat na internetu. Při používání některých voice over IP služeb museli hráči sdílet různé IP adresy pro přepojení, zatímco ostatní služby jako například Skype nebo TeamSpeak byly zdrojově těžké a měly známé bezpečnostní problémy. To vedlo vývojáře k rozvoji chatové služby, která byla mnohem jednodušší na základě modernějších technologií. Discord byl oficiálně založen 6. března 2015 a od 14. března 2018 bylo registrováno víc než 250 milionů uživatelů. Pokud sledujete vývoj Discordu, tak jste asi slyšeli o tom, že Microsoft chce tuto platformu koupit za zhruba 10 miliard dolarů, což je v přepočtu na české koruny asi 220 miliard korun. Případný prodej by se ale neuskutečnil tento rok. Je však o mnoho pravděpodobnější, že Discord místo prodeje Microsoftu vstoupí na burzu. Jeho odhadovaná cena by se pohybovala okolo zhruba 7 miliard dolarů, což je v přepočtu na české koruny zhruba 155 miliard korun. Cena by však mohla být o mnoho vyšší. Možná si taky říkáte, jak se vůbec vývojářům vyplatí práce na programu, který je úplně zdarma. Asi všichni víte, co je to Discord Nitro. Je to vlastně balíček výhod, který si jednoduše můžete zakoupit. Nitro obsahuje možnosti, jako jsou například streamování ve 4K, animované emoji, možnost posílání větších souborů a tak dále. Pokud se takovýto balíček koupíte, tak tím hodně podpoříte vývojáře. Je také možné, že Discord bude mít vlastní merch, ale na ten se ještě chvilinku bude muset počkat. Tak jo, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, už teda like, protože s tímhle videem jsem si dal opravdu hodně záležet No a můžete napsat do komentářů, co jste se nového dozvěděli a můžete mi také napsat, na co bych měl udělat video příště, takže já se budu těšit u dalšího videa, takže čau!